Prawa półkula to miejsce, gdzie jest innowacyjność, kreatywność, nowe pomysły. W lewej półkuli są tabelki, cyfry, analizy. W literaturze biznesowej pojawiły się ostatnio informacje o tym, że przyszłość należy do osób prawopółkulowych, czyli innowatorów, kreatorów, designerów. Zdrowy rozsądek podpowiada, że jest potrzebna równowaga obydwu półkul. Czyli faktycznie, jeżeli jesteśmy osobą, która tylko liczy, analizuje, szacuje ryzyka, wzmocnimy prawą półkulę, czyli weź w rękę kolorowe kredki, obejrzyj inspirujący film, posłuchaj muzyki, żeby pobudzić kreatywną półkulę. Lecz gdy jesteś osobą niezwykle innowacyjną, masz 100 pomysłów na minutę, to wzmocnić lewą półkulę, czyli weź kartkę, zaplanuj, zobacz kiedy, w jakim terminie, w jakim zakresie coś może być zrobione. Mówi się, że lewa półkula to racjonalizm zachodu, a prawa to mistycyzm wschodu. Będąc pośrodku w Polsce między wschodem a zachodem potrzebujemy oczywiście i lewej, i prawej półkuli, żeby skutecznie działać.